पथरिया की बसपा विधायक रामबाई जी हाँ ये बेहद चर्चित चेहरा है और अपने तेज तर्रार मिजाज तथा बातचीत के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। विधायक के पास एक बंटू नाम के युवक द्वारा यह शिकायत की गई कि डिप्टी रेंजर ने उनकी गाड़ी पकड़कर उनसे बारह हजार रूपए की रिश्वत ले ली और बाद में केस भी दर्ज कर लिया इस पर विधायक को आया गुस्सा और उन्होंने उसे फोन लगाया और उसे कहा कि आपने बंटू की गाड़ी पकड़ी है केस भी लगा दो वे सब ठीक है अब जो बारह हजार रूपए रिश्वत की लिए हैं उसे बुलाकर वापस कर दो इस पर ओ की आवाज आने पर रामबाई ने यह कहा कि जिसके रुपए लिए हैं